Hola amigos, soy Yaros39 y hoy vamos a ver un nuevo episodio de cómo instalar cualquier cosa en Ubuntu, que empezamos esta serie de vídeos en el canal pasado y hoy vamos a ver cómo agregar repositorios. La lista de repositorios que ya comentamos en el vídeo anterior. Vamos a abrir un terminal porque os tengo que enseñar un archivo importante que es donde se almacenan los repositorios. Están en la dirección cd, cd es para ir a, a ese directorio etc apt listamos y vemos aquí un archivo que se llama sources list pues ese es sumamente importante porque si lo abrimos con BIM por ejemplo que es un editor de texto del terminal vemos aquí toda la lista de repositorios que tenemos del cual se nutren los programas Aquí vemos destacado varias cosas. Lo que va detrás de las almohadillas son comentarios y no se tienen en cuenta, son para guiarnos nosotros. Podemos, si agregamos un repositorio, poner un comentario. Los repositorios empiezan por dep o depsrc. Luego viene una dirección web, que suele ser la dirección del repositorio, en verde podemos ver la versión de Ubuntu que tenemos, Quantal, la 12.10 en mi caso, y luego el tipo de repositorio, que como veis hay Mind Restricted, Universe, Multiverse, de todo tipo. Aquí es donde se almacenan cuando incluimos un repositorio. Y es lo que vamos a hacer ahora, incluir un repositorio. Vamos a tomar como ejemplo, vamos a coger un juego, un clásico que es 0AD de Debian y lo vamos a agregar como sabemos, que es una de las principales formas de agregar software con sudo add apt repository ppa y claro nos tenemos que saber el repositorio que en este caso es fg wfg 0 ad y con esto le damos a intro ahora ya hemos agregado el repositorio. Vamos a comprobarlo. Vamos a abrir otra vez con BIM Sources List y vamos a comprobar a ver si se ha agregado nuestro repositorio. Vamos a ver. No lo veo porque hay que actualizarlo. Creo que es por eso. Entonces lo que tenemos que hacer es, voy a salir de aquí, con Q, hay que hacer un sudo apt-get update, como siempre, Y ahora si nos descargará el repositorio y estará en sources list. Disculpad por el fallo. Que tenía tanta gana de enseñaros lo que se me ha olvidado esto. Esto estamos cansados de hacerlo, pero quería enseñaros lo que estamos haciendo realmente en la terminal, que es donde se ven las cosas como suceden en el ordenador en realidad. Ahora está agregando el, paquete. Ahora sí, vamos otra vez a Sources List. Y si nos vamos al final, pues debe estar aquí. A ver si a ver dónde se, se ha añadido. En teoría tiene que ser el último. Es de Launchpad. Y debería andar por aquí. Pues esto es el ABC. O yo estoy ciego o algo hecho mal. Porque debía salir Además pertenece Debía saber ir el último, en teoría. O no me lo ha añadido o yo no lo encuentro. Voy a hacer una pausa y ahora... Aclarado el tema, ha sido un error de diccionario. Veréis, en este directorio, aparte de sources list, está esta carpeta, sources list d, y ahí es donde se agregan los repositorios, digamos, externos. Entonces nos metemos en la carpeta con cd, cd listamos y aquí al final, si lo veis, lo voy a ampliar, pues no puedo ampliarlo. Este es el repositorio que hemos, que hemos agregado, wfg-0ad quantal list, que podemos verlo. Vamos a verlo porque es un texto. Quantal List. Y veis aquí nos sale el, repositorio. Dev, http, la dirección ppa de Launchpad, wfg 0ad ubuntu quantal Me había equivocado, yo pensaba que lo escribía directamente en sources list y lo almacena en forma de, de texto en la carpeta sources list punto D. Bueno, pues ya lo sabemos. Ahora quiero salir de aquí con escape, dos puntos Q. Pues ya tenemos el repositorio agregado. Ahora simplemente tendríamos que hacer sudo, como ya hicimos el update, apt-get install, como siempre hacemos, cero, A, D. y nos instala el juego. Pues bueno, como vamos a ir paso a paso, ya hemos visto lo más básico que es como agregar un repositorio y dónde se agregan. Por tanto, resumiendo, hemos quedado que si agregamos un repositorio mediante sudo apt-get add repository ppa y el repositorio nos lo agrega a la carpeta, no al archivo sources list, que también se puede agregar ahí en repositorios, pero cuando lo hacemos así, de forma automática nos lo agrega a la carpeta sourceslist.d, el repositorio, ¿de acuerdo? No tiene mayor problema y lo podemos ver perfectamente yendo con cd etc apt y en sourceslist.d ahí estará nuestro repositorio nuevo. Ya sabemos dónde localizarlo desde un terminal. En el próximo vídeo sobre este tema seguiremos viendo más formas de instalar cualquier cosa en Ubuntu. ¿De acuerdo? Voy a terminar que instale el programa y damos por concluido el vídeo. Yo creo que ha quedado claro. Está descargándose muy lento. Para ser un juego antiguo, va al 54%. Voy a pausar porque ya que estamos lo voy. Bueno, pues ya ha terminado de descargarse, ha tardado. Para ser... Yo pensaba que era un archivo más liviano, yo no lo conozco. Lo voy a ejecutar ahora desde el terminal, escribiendo simplemente su nombre. 0 AD y no sé lo que me voy a encontrar. Os doy mi palabra. Vamos a ver. Ah, pues es un juego curioso. Yo no tenía idea que era tan gráfico. Mirad a lo tonto con un ejemplo lo que hemos descubierto. Un jueguecito Que ahora no nos vamos a entretener el Belro. Parece de romanos. Ya me extraña a mí que estaba tardando mucho en descargar. Bueno, es cuestión de otro día echarle un vistazo en otro tutorial. Ahora no vamos a entretenernos en esto. Pero vamos, me ha sorprendido. Un saludo. Y hasta el próximo vídeo, amigos.